avui podem parlar d'una solució que, mm, que va començar també amb una reivindicació de la plataforma pel soterrament de les vies. Aquí hem de recordar la història del moviment veïnal que en el seu moment doncs, demanava amb, um, amb molt d'èmfasis el soterrament de les vies, com explicava eh, la tinent eh, en aquell moment es va valorar per motius tècnics però també per motius econòmics que aquesta no era la solució. Eh, des, de, des de llavors n'hi ha hagut molt treball, molt treball dels veïns i veïnes participant en quin era el model, com volien disminuir dissenyar aquest espai, però també eh, diferents governs i, i òbviament, eh, tot el personal tècnic de l'Ajuntament que ha fet possible que avui estem donant eh, obertura eh, als jardins de la Rambla de Sants.